Բարև ձեզ։ Ուրեմն այսօր մենք խոսենք React component-ների life cycle-ի մասին։ Life cycle, այսինքն իր ոնց որ կյանքի этаպների մասին, հա։ Մենք երբ որ React component-ին ստեղծում ենք, ընդհանրապես նկարագրում ենք, թե component-ը երբ որ ստեղծվի, ինչ լոգիկա մեջը պետք է ունենա եւ ինչպես պետք է աշխատի, բայց այն պահին, երբ որ ուրեմն React-ը իրեն ոնց որ արտնացնում է, հա, եւ աշխատացնում է, Այդ առաջին էտապը կոչվում է mounting։ Mounting-ի ժամանակ, ուրեմն մեր React component-ին React-ը կանչում է, ստանում է նախնական ուրեմն React element-ները եւ գցում է DOM-ի մեջ։ Այդ առաջին էտապը կոչվում է mounting։ Դրանից հետո, երբ որ state-ը կամ props-ը, այսինքն այն ինֆորմացիան, որը տրվում է React component-ին, փոխվում է, Դա երբ որ լինում է, React-ը նորեն կանչում է մեր ֆունկցիային, ստանում է ամենավերջին, ամենաթարմ React element-ներին եւ թարմացնում է DOM-ը։ Այդ ոնց որ երկրորդ этаպը կոչվում է updating, թարմացնել, հա։ Այսինքն mounting-ը մի անգամ արվում է սկզբից, հետո updating-ը անընդհատ արվում է միշտ երբ որ state-ը կամ props-ը փոխվում է, եւ ուրեմն ամենավերջում լինում է unmounting, երբ որ ուրեմն բոլոր element-ները, որոնք որ DOM-ի մեջ են, որ մեր React element-ներ, React component-ը ստեղծել է, հավաքվում են եւ հանվում են, հա, այսինքն ոնց որ այդ մաքրելու этаպն է, հա, երբ որ մեր component-ը այլևս պետք չէ, DOM-ից ուրեմն React-ը հանում է իրեն եւ գցում է աղբը։ Այդ վերջին этаպը կոչվում է unmounting։ Հիմա ողջում է, որ մենք կարող ենք լոգիկա դնենք, տեղադրենք բոլոր այս էտապներում, հա, դեպք է լինում, երբ որ մենք ընդամենը ուզում ենք լոգիկա աշխատացնենք, հենց ամենասկզբից եւ վերջ, մի անգամ ամենասկզբից ու բրց։ Դեպք է լինում, երբ որ մենք պետք է ուրեմն ասենք թե ինչ որ գործողություն արեցինք ամենասկզբից, բայց երբ որ unmount է լինում, այդ ժամանակ պետք է ինչ որ բան մաքրենք, հա, ինչ որ դե, լոգիկա աշխատացնենք, որպեսզի ասենք վերջ, այն ինչ որ ես ասենք mounting-ի ժամանակ ուզեցի, այլևս պետք չէ, հա։ Եվ իհարկե updating-ի ժամանակ ամեն անգամ նա թարմացնում է, մենք կարող ենք իմանանք այդ փաստի մասին եւ ինչ որ ռեակցիա տանք։ Հիմա սովորական functional component-ների դեպքում մենք կարող ենք օգտագործենք use effect, որպեսի մեր լոգիկան դնենք բոլոր այս этаպներում։ Հիմա եկեք ուրեմն խորանանք թե ինչպես։ Okay, ուրեմն որ տեսնենք թե ինչպես կարող ենք հետևենք ուրեմն component-ի life cycle-ը, եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ component, բացի մեր app-ից, հենց որ source-ի մեջ եկեք ստեղծենք մի հատ example.js, որը կլինի մեր օրինակ component-ը, example։ Ահա, խնդրեմ, այս մեր example ֆունկցիան է, եւ ուրեմն որը թող ընդհանրապես վերադարձնի մի հատ div որը գիտեք ինչ, եկեք մի հատ անուն թող ստեղ տնենք եւ իրեն փոխենք, նենց որ եկեք օգտագործենք use um, state որը թող նախնական ունենա դադարք text, սա կվերադասնի ուրեմն արժեքը եւ այն ֆունկցիան, որով մենք իրենք փոխենք, նենց որ name եւ set name, ստեղ էլ մի հատ input ենք սարքում, type text value թող լինի ուրեմն name-ը եւ ուրեմն on change-ի ժամանակ մենք ուզում ենք որ այդ event-ից մենք կանչենք ուրեմն set name-ին name-ին եւ փոխանցենք իրեն event.target.value Չոր sense մի բան եկեք մի րոպե layout-ը մի հատ փոխեմ sense sense եւ իհարկե սա պետք է փակել Սենց։ Հիմա որպեսի մեր կոմպոնենտը հասանելի լինի, իրեն պետք է export անենք, export default, ահա։ Եվ ուրեմն իրեն եկեք import անենք app-ից եւ օգտագործենք, նենց որտեղ կգրենք example եւ իրեն ստեղ պետք է import անեմ, նենց որ import example from that slash example։ Սենց մի բան refresh տանք։ Ահա, խնդրեմ, ու հիմա մենք կարող ենք ուրեմն ստեղ տեքստ գրենք եւ ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Հիմա, եկեք վերադառնանք այս example-ին։ Հիմա եկեք նենցանենք, որ իմանանք, թե երբ է առաջին անգամ ոչ որ mount արվում այս component-ը։ Դրա համար մենք օգտագործենք use effect-ը։ Նենց որ use effect use effect-ին փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա, եւ մի հատ զանգված, մի րոպե, զանգված։ Հիմա ինչու են փոխանցում դադարք զանգված, որովհետև մենք չենք ուզում, որ այս ֆունկցիան կանչվի ամեն անգամ, երբ ինչ որ արժեք փոխվի, այլ մենք ուզում ենք, որ նա կանչվի ընդամենը 1 անգամ այն մնացկզբից եւ վերջ։ Հետևաբար մենք ստեղ ուղակի կգրենք console.log example mounted եւ հիմա եթե ուրեմն refresh տանք, կտեսնենք, որ example mounted աշխատեց 1 անգամ։ Okay։ Իսկ ինչպես իմանանք, թե երբ է նա update արվում Հետևյալ ձևով կարող ենք օգտագործենք էլի use effect, փոխանցենք էլի մի հատ ֆունկցիա, եւ այս անգամ եկեք հետևենք օրինակ name արժեքին, այսինքն ամեն անգամ name արժեքը փոխվի, մենք գիտենք, որ ինչ որ բան update կարվի, չէ՞, հենց որ ստեղ մենք կգրենք console.log updated name, թարմացրեցինք անունը։ Հիմա եթե սա refresh տանք, տեսնում ենք ուրեմն example mounted մի անգամ եղավ, updated name նախնական մի անգամ աշխատեց։ Իսկ հիմա, երբ որ ես տեղ տպեմ, տեսնում եք, updated name-ը անընդհատ աշխատում է, բայց updated բայց example mounted-ը էլ չի աշխատում հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն example mounted-ը մի անգամ աշխատեց, իսկ updated name-ը արդեն լիքը լիքը, որտեվ թարմացնում է։ Okay, իսկ ինչպես իմանանք, թե երբ է նա unmount արվում։ Դե այդ ժամանակ մենք օրինակ ստեղ կարող ենք վերադարձնենք մի հատ ֆունկցիա, ֆունկցիա, որը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ նա unmount արվի։ Ստեղ կարող ենք console.log unmounted example։ Իսկ ինչպես անենք, որպեսի նա unmount արվի։ Դե օրինակ կարող ենք sense մի բան անենք։ app.js-ում եկեք մի հատ state ստեղծենք, use state, որը թող ունենա նախնական արժեք true։ Okay, ուրեմն սա կվերադառնի այդ արժեքը, Եվ իհարկե ֆունկցիա, որով կարող ենք իրեն փոխենք, չէ՞, նենց որ show եւ set show։ Եվ ուրեմն ստեղ այս example-ը ցույց տալուց առաջ մենք ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ մի քիչ JavaScript, որտեղ որ ասում ենք, եթե show, show-ը եթե true է, եթե show-ը true է, այդ ժամանակ կնկարեք example։ Հակառակ դեպքում կնկարենք no, այսինքն ոչ մի բան, okay։ Իսկ հիմա եկեք ինչ որ կոճակ ստեղծենք, որպեսզի այս շոուը կարողանանք փոխենք, նենց որ եկեք ստեղ ստեղծենք մի հատ button button um click me, հա, ին վրա click արեք։ <laughs> Okay, ուրեմն ամեն անգամ on click ենք անում այս կոճակի վրա, մենք կանենք ուրեմն um ուրեմն կանչենք set show հակառակ show-ի արժեքով։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք click անենք, Տեսեք, անհետացավ եկավ, անհետացավ եկավ, անհետացավ եկավ, անհետացավ եկավ, հիմա։ Նայեք ստեղ։ Ինքը ստեղ ասում է ուրեմն example mountain եւ update name, չէ՞։ Իրոպես հենց անենք։ Հիմա ստեղ եթե ինչ-որ արժեք փոխեմ, update կարվի, չէ՞։ Խնդրեմ, updated name։ Իսկ հիմա եթե այս կոճակը click անեմ, ինքը մենք հաջորդ անգամ երբ որ մեր app-ը կանչի React-ը, այդ ժամանակ example-ը չենք տա, այլ կվերադասնենք null, այսինքն example-ը այլևս մեզ պետք չէ։ Հետևաբար, այդ example-ին նա React-ը կանի unmount եւ DOM-ից կհանի։ Դա համար մենք իրեն էլ չենք տեսնի։ Նայեք, click me եմ անում։ Տեսակ unmounted example։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս օրինակով այս կոմպոնենտի օրինակով, ցույց տվեցինք, թե ինչպես կարող ենք իմանանք mount-ը, երբ որ արվում է, unmount-ը, երբ որ արվում է, եւ իհարկե նաեւ կարող ենք կպցնենք նենց, որպեսի ամեն անգամ ինչ որ բան թարմանա, ինչ որ արժեք թարմանա, թե այդ արժեքը գալիս է state-ից, թե props-ից, թե ինչ, ընդամենը դնում ենք այս զանգվածի մեջ եւ ամեն անգամ այդ արժեքը թարմանա, կկանչվի այս ֆունկցիան։ Հիմա մենք նաեւ կարող ենք այս ֆունկցիայից վերադարձնենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը ուրեմն կկանչվի ամեն անգամ միջև նորեն կանչելը այս ֆունկցիային։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եկեք ստեղ մի հատ console.log անենք եւ ասենք, չգիտեմ, cleaning up update, հա, ինչ որ sense մի բան։ Ուրեմն այս ֆունկցիան կկանչվի ամեն անգամ միջև նորից կանչելը այս ֆունկցիային։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եկեք clear անենք, նայեք։ Ուրեմն ամենասկզբից ինչ է կատարվում։ Այս ամեն ինչը ման տարվեց, չէ, հետևաբար այս ֆունկցիան կանչվեց եւ այս ֆունկցիան կանչվեց, այսինքն ամենաառաջին անգամ մի հատ այս ֆունկցիան կանչվեց եւ այս ֆունկցիան կանչվեց, okay, ամենասկզբից։ Հետո, եթե ես ուրեմն update անեմ, ինչ որ փոփոխություն տանեմ, բում, չէ, ինչ եղավ։ Ուրեմն այս այս ֆունկցիան, որը նախորդ ֆունկցիան վերադարձրել է, կանչվում է, հետո նորից այդ ֆունկցիան կանչվում է այսինքն սկզբից cleaning up update-ը կանչվում, հետո նորից update name։ Սա էլի եմ ասում, հնարավորություն է տալիս ինչ որ նախքին, նախորդ ֆունկցիայի ինչ որ գործողությունը չեղարկել, մաքրել, հա։ Դա սա դրա համար է։ Եվ սա այս ֆունկցիան նաև կկանչվի ամենավերջում, unmount-ի ժամանակ, այսինքն հիմա եկեք սա ջնջեմ եւ եկեք նենց անեմ, որ այս ուրեմն example-ը անհետանա click me։ Ինչ եղավ։ Եվ unmounted example կանչվեց, այսինքն եւ այս ֆունկցիան կանչվեց եւ cleaning up update, այսինքն եւ նաեւ այս ֆունկցիան կանչվեց, okay։ Հիմա ճիշտ հասկանալ այդ этаպները component-ների, React-ի component-ների եւ ճիշտ մեր լոգիկան տեղադրել ճիշտ ժամանակ, հա, շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք լավ օգտագործենք ուրեմն React.js-ը, հենց որ այս component life cycle-ը անպայման պետք է սովորել։ Եվ ավելին ասեմ, երբ որ ընդունում եք գործի, մանավանդ եթե ինչ որ React-ի հետ կապված գործ է, անպայման հարցնելու են ձեզ, ուրեմն React-ի component life cycle-ի մասին, հենց որ այս ամենը անպայման պետք է լավ հասկանալ։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ